En octubre, el espejo reflejando grandes festivales de cine bogotanos. Festival de Cine y Video Comunitario Ojo al Sancocho. Muestra Internacional Documental. Maratón de realización Proyecto 48 Bogotá. Festival de Cine de Bogotá. Festival de Cine Universitario Equinoccio. Porque Bogotá es cine, El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.